Salut salut tout le monde, donc aujourd'hui je vais vous apprendre à comment télécharger sur euh, Megaplod hein, gratuitement et ceci en toute légalité bien sûr. Donc pour cela il faut, il faut d'abord s'inscrire à Megaplod ou du moins avoir un compte. Une fois cela fait, allez sur le site Megakey. Donc je, je le copie-colle là. Donc qu'est-ce que c'est que Megakey Nous y allons tout de suite. Voilà. Donc, une fois arrivé sur le site Megakey, vous pouvez, vous accéder à ce site-là qui vous permet de télécharger justement le logiciel. Donc si vous voulez savoir ce que c'est que le que Megakey, tout est expliqué sur la première page. Donc euh, et nous ce, qui nous ce qui nous intéresse le plus, c'est l'accès premium Happy Hour gratuit sur tous les sites Mega. Voilà ce qui nous intéresse le plus pour ainsi pouvoir télécharger sur Megaupload gratuitement comme je dis. Donc nous allons faire télécharger MegaKey maintenant. Donc oui. Donc on va attendre une petite minute. Donc euh, comme je l'ai comme je l'ai précisé auparavant, euh, si, vous souhaitez savoir euh, toutes les informations sur ce logiciel, tout est, tout est inscrit là-dessus, sur cette page que je mettrai euh, bien, bien, entendu euh, sur la description de la vidéo sans, sans problème. Donc, voyons voir si il me l'a fait. Voilà, c'est bon. Donc, hop, on va télécharger, on attend qu'il se lance. Voilà, exécuter. et je vous montrais euh, toutes les manipulations donc euh, please clock nanana. ok on va, cliquer faut fermer le site faut, faire, faut fermer euh, son navigateur hein, pour pouvoir télécharger donc oui on accepte les termes l'essence licence installée donc là il installe tranquillement le logiciel voilà close c'est parfait. Donc une fois ça de fait, on clique sur l'icône et nous voici sur le soft. Donc une fois arrivé ici, on clique sur Key Benefits. Et ici, on met cette barre jusqu'au bout pour avoir accès à toutes les, euh, à toutes les options euh, que propose euh, sur euh, tous les sites méga, comme vidéo Megavideo, Megapix, et tout le tralala. Donc on clique sur OK, et une fois, sur, euh, une fois qu'on a cliqué sur OK, il nous demande euh, qu'on qu'ils vont appliquer notre, notre demande de happy hour dans 24 heures donc euh, attendre euh, tout simplement le lendemain pour pouvoir euh, profiter de cette happy hour. Il faut savoir que cette happy hour est en France, hein, et je dis bien que seulement en France, utilisable que, du de 2h du matin jusqu'à 14h. Bon, vous me direz, c'est assez tôt, voire tard pour certains, mais c'est toujours ça de prix que rien. Donc une fois ça te fait, on est tout choqué, hop là. Voilà, donc euh, vous n'aviez plus qu'à attendre euh, le lendemain et pouvoir euh, télécharger légalement. Je vous montrerai dans une autre partie de la vidéo ce que ça donne. <laughs> Allez, à tout de suite. Donc c'est la suite du tutoriel. Hein, sur comment télécharger sur Megaupload euh, gratuitement. Donc j'ai été sur n'importe quel site euh, de téléchargement euh, sur Megaupload. c'est pas forcément Megaupload Premium qui permet de profiter de l'API Hour. bon bah on va cliquer sur n'importe quel, genre elle, est manga, manga, juste pour vous faire juste pour montrer qu'on pouvait qu'on peut télécharger. bon allez, j'aime bien cette série, une dame et nous allons cliquer sur le lien Megaupload. Et normalement, vous allez découvrir une page assez différente, même très différente. Euh, c'est pas le bon exemple finalement, mais quoique, quoique. Allez, on va cliquer sur le. Voilà. Donc, avant, vous avez, euh, enfin, quand vous téléchargez euh, gratuitement, bah, vous avez normalement un compte à rebours ici qui vous dit d'attendre 30 secondes pour euh, pouvoir télécharger euh, qu'un seul et unique fichier en même temps. Grâce à, grâce à MegaKey qui doit être bien sûr euh, être activé, et eh ben bon, il est 13h25, 35, hein, excusez-moi, donc je, profite encore de la hour qui, je rappelle, est entre 2h du matin et 14h à, retenir. Donc, cette fois-ci, nous avons affaire à une, nouvelle page. vous avez le téléchargement premium. Donc, vous, on clique là-dessus. Et ce qui arrive, c'est on a directement le lien. Il n'y a pas d'attente. Et le mieux, c'est qu'on peut télécharger euh, plusieurs fichiers euh, en même temps. Et sans aucun problème, tant que nous, tant que nous restons... Euh, entre dans le créneau euh, de 2h du matin jusqu'à 14h. Tout en ayant, euh, bien, bien, entendu, comme je le répète, mes Megakay activé. Donc voilà, c'est fini euh, pour, ce, pour ce tuto. J'espère qu'il vous aura plu. Et n'hésitez pas à commenter, aimer cette vidéo si vous a plu. Et euh, je répondrai bien sûr à tous vos messages sans aucun problème, à vos, à vos questions. Euh, euh, et, si, vous, si, vous, souhaitez profiter encore de nouveaux tutos, n'oubliez pas de vous abonner. <laughs> Donc voilà. Donc je vous souhaite une agréable journée et à très bientôt. Ciao ciao